بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا topic earth for brick manufacturing اینٹیں بنانے کی زمین ہمارے کل کے لیکچر میں ہم نے اینٹ بطور building material brick as building material کچھ وضاحت کیا تھا آج ہم بات کریں گے اینٹیں بنانے کی زمین اچھی اینٹیں بنانے کے لیے اچھی زمین کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہمارے پاس اچھی زمین ہوگی اتنی ہماری برکس اچھی کوالٹیز کی تیار ہوں گی قدرتی زمین میں بہت سے مادنی اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے کچھ اجزاء ان کی تیاری کے لیے بہتر تصور کیے جاتے ہیں اور کچھ اجزاء اینٹ کے بنانے کے لیے اینٹ تیار کرنے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں ان کے بنانے کے لیے استعمال ہونے والی زمین میں درزیل اجزاء شامل ہیں ان میں سے ایک نمبر ایک جو ہمارا اجزاء ہے جو ہمارا جز ہے وہ چونا یعنی کہ لائم ان تیار کرنے والی زمین میں چونی کی تھوڑی سی مقدار شامل ہونی چاہیے یعنی لائم کی تھوڑی سی مقدار شامل ہونی چاہیے خالص چکنی مٹی اور ریت جلانے کے عمل کے دوران آپس میں مل جاتی ہیں دونوں کے ملنے کا عمل کیمیائی ہوتا ہے اور یہ کیمیائی عمل چونے کی موجودگی میں ہوتا ہے اگر ہم اس میں چونا نہیں ایڈ کریں گے اس میں چونا شامل نہیں کریں گے تو یہ عمل صحیح طور پر نہیں ہوگا لیکن چونا پاؤڈر کی شکل میں ہونا چاہیے اگر ہم اس میں چونا کنکر کی شکل میں ڈالیں گے یعنی اس کو ٹھوس حالت میں ڈالیں گے تو ہماری اینٹ کو نقصان ہوگا ہماری اینٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے اور اگر چونے کا پتھر یا کنکریٹ بنانے والی زمین میں موجود ہو تو جلنے کے عمل میں یہ پتھر جل کر ان بجا چونا بن جاتا ہے یہ ان بجا چونا پانی یا نمی ملنے پر بج جاتا ہے یعنی اس میں پانی ایڈ کریں یا اس میں نمی مل جائے تو یہ بجھ جاتا ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے عمل کے دوران چونے کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے یعنی چونے کے والیم میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اینٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اینٹ ہماری ضائع ہو جاتی ہیں چونا اینٹ کو خشک ہونے کے دوران سکڑنے سے بھی روکتا ہے یعنی اس کو سکڑنے سے روکتا ہے اینٹ بنانے والی مٹی میں چونے کی مقدار پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہم اس میں چونا پانچ فیصد سے زیادہ ایڈ کریں گے ہماری اینٹیں بہتر نہیں بن پائیں گے ہمارے برکس اچھی کوالٹی کے تیار نہیں ہوں گی تو اس لیے ہمیں پانچ فیصد سے زیادہ چونا اس میں ایڈ نہیں کرنا پانچ فیصد ہی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم اس میں پانچ فیصد سے زیادہ ایڈ کریں گے تو ہماری برکس اچھی کوالٹی کے نہیں بنیں گے ہمارے پاس جو دوسرا ٹاپک ہے دوسرا جز ہے وہ اس میں سلیقہ ریت اینٹ تیار کرنے والی زمین میں ریت ایک اہم جزو ہے اس کی مقدار پچاس فیصد سے ساٹھ فیصد ہونی چاہیے ریت کی موجودگی میں اینٹ میں سکڑاؤ پیدا نہیں ہوتا اگر ہم اس میں ریت نہیں ڈالیں گے تو اس میں سکڑاؤ نہیں آئے گا جس کی وجہ سے اینٹیں ٹیڑھا ہونے سے بچ جاتی ہیں اس کی زیادہ مقدار کی وجہ سے اینٹ کے اجزاء آپ اس میں صحیح طریقے سے چمٹ نہیں سکتے اگر ہم اس میں سلیقہ یعنی ریت زیادہ شامل کریں گے تو آپ اس میں صحیح آپ اس اس کے جو دیگر اجزاء ہوتے ہیں وہ آپ اس میں صحیح نہیں ملیں گے جس سے ہماری اینٹ صحیح تیار نہیں ہوگی ہماری اینٹ کمزور ہو جائے گی اگر کمزور اینٹ ہو تو اس کو بہتر طور پر ہم یوز نہیں کر سکتے اس کو اچھی کوالٹی کی اینٹ ہم نہیں کہہ سکتے اینٹ کی زیادہ بہتر کوالٹی کا اثر ریت پر ہوتا ہے یعنی کہ سلیقہ پر ہوتا ہے اگر ہم اس میں سلیکا ایڈ نہیں کریں گے تو ہماری برکس اچھی تیار نہیں ہوں گی اگر قدرتی زمین میں چکنی مٹی کی مقدار زیادہ ہو تو ریت میں ملائی جاتی ہے اگر ہم اس میں ریت ملائیں گے تو ہم چکنی مٹی اور ریت کے ایڈ کرنے سے اس کے کوالٹیز کو بہتر طور پر تیار کر سکتے ہیں اس کے اجزاء ان دونوں کو آپس میں ایڈ کرنے سے اسے درست طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے اب ہم بات کریں گے چکنی مٹی یعنی کلے یہ زمین کا لازمی جزو ہے اس کو ایلومینا بھی کہا جاتا ہے برکس بنانے کے لیے استعمال ہونے والے زمین میں اس کی مقدار بیس فیصد سے تیس فیصد ہونی چاہیے اگر ہم اس کو بیس فیصد تیس فیصد سے زیادہ ڈالیں گے تو ہمارے برکس خوبصورت نہیں تیار ہوں گی اینٹ کی شکل و صورت اسی جز کی موجودگی کی وجہ سے بنتی ہے چکنی مٹی کی وجہ سے گیلی مٹی میں لچک یعنی پلاسٹیسٹی پیدا ہوتی ہے اور ہم اس میں چکنی مٹی ایڈ نہیں کریں گے تو اس میں پلاسٹیسٹی نہیں ہوگی چکنی مٹی کی تیس فیصد سے زیادہ مقدار کی وجہ سے اینٹ میں سکڑاؤ یعنی شرنکیج پیدا ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کی لکیریں پیدا ہوتی ہیں جس سے اینٹ صحیح نہیں بن پاتی جس کی وجہ سے اینٹ خشک ہوتے ہوئے ٹیڑھی ہو جاتی ہے جلنے کے دوران یہ عمل اسی وجہ سے ہوتی ہیں جس سے اینٹیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور ہمارے برکس اچھی کوالٹی کے تیار نہیں بن پاتی اس لیے ہم اس کو تھوڑے مقدار میں بیس فیصد جس کی حد ہے اس کی جو بیسک حد ہے وہ بیس فیصد سے تیس فیصد ہونی چاہیے اگر اس سے ہم کم یا زیادہ ڈالیں گے تو ہماری بریکس خوبصورت نہیں تیار ہوں گے ہماری بریکس اچھی کوالٹی کے نہیں ہوں گے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ہم اس کی اچھی کوالٹی بنائیں گے تو ہماری بریکس اتنی ہی خوبصورت تیار ہوں گی اب ہم بات کریں گے ادر انگریڈینٹس دیگر اجزاء برکس تیار کرنے والی زمین میں تھوڑی سی مقدار میں آئرن آکسائڈ کو بھی بہتر تصور کیا جا سکتا ہے آئرن آکسائڈ کی موجودگی سے اینٹ میں پختگی پیدا ہوتی ہے اینٹ مضبوط ہوتی ہے اگر ہم آئرن آکسائڈ نہیں ڈالیں گے تو ہماری اینٹ کمزور ہوگی وہ یوزیبل صحیح نہیں ہوگی اور اینٹ کا کلر جو ہوتا ہے اس کا کلر کا تصور جو ہوتا ہے وہ اسی آئرن آکسائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے آئرن آکسائڈ کی مقدار بہت کم ہونے پر اینٹ کا کلر یعنی اس کا جو اصل کلر ہے نارمل کلر ہے وہ اس کا اس آئرن آکسائڈ کو ہم نہ ڈالیں گے اس میں شامل نہیں کریں گے تو ان کا کلر پیلا ہوتا ہے جبکہ اس کی زیادہ مقدار سے اینٹ کا رنگ نیلا یا کالا ہو جاتا ہے آئرن آکسائڈ کی موجودگی سے ان غیر جذب بن جاتی ہے تھوڑی مقدار میں اس کو بھی خوبصورت تصور کیا جا سکتا ہے یعنی خوبص... اینٹ کی خوبصورتی کے لیے میگنز بھی تصور کیا جاتا ہے اسی کی تھوڑی سی مقدار اگر ہم اینٹ میں شامل کریں گے تو اس میں سکڑاؤ پیدا نہیں ہوں گے اس میں شرنکیج نہیں آئیں گے اس کی وجہ سے اینٹ کا رنگ پیلا ہوتا ہے یعنی ہم اس میں میگنیز شامل کریں گے ہماری اینٹ کا کلر پیلا ہو جائے گا یعنی یلو کلر کی اینٹ تیار ہوگی اس کی زیادہ مقدار سے اینٹ کمزور ہو جاتی ہے اس لیے ہم اس کی ایک فیصد سے زیادہ اس میں میگنیز شامل نہیں کریں گے اگر ہم اس کے اندر یعنی اس میں ایک فیصد سے زیادہ میگنیز شامل کریں گے تو ہماری اینٹ کمزور ہوگی ہماری اینٹ اچھی تیار نہیں ہوں گی اس لیے ہمیں ایک فیصد سے زیادہ اس میں میگنیز شامل نہیں کرنا اگر ہم اس میں شامل کریں گے تو ہماری بریکس اچھی کوالٹی کی نہیں ہوں گی اور ہماری جو ہم پراپرٹی تیار کر رہے ہیں ہمارا بلڈنگ ہے ہمارا ہاؤس ہے اس کی وال میں خوبصورتی نہیں ہوگی کیونکہ اینٹ ٹیڑھی ہوگی خوبصورت نہیں ہوگی اس کا کلر مختلف ہوگا نارمل اینٹ بریک سے تو اس میں ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے ہماری ہاؤس کی خوبصورتی یعنی بیوٹیشی بیوٹیشن خوبصورت نہیں ہوگا اس لیے ہم اس میں میگنز ایک فیصد استعمال کرتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا ارتھ فار بریک مینوفیکچرنگ کل کے ٹاپک میں ہم نقصان دہ اجزاء کے بارے میں پڑھیں گے ہارفل انگریڈینٹس تو کل کے ٹاپک میں ہم اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ شکریہ